Да, я в зоне. Угу. Берегись, пулеметчик! Так, к вам к верфи подбегают двое. О, у меня 6 HP осталось. Да, хедшот был. Я прям тут лежу. <laughs> Сука, я снялся, заграном лег. Если ты это видел, сука. Я лег и думал, что это труп. А он начал шевелиться и палит такой. Я поворачиваюсь, а он на меня поворачивается. Я его в бочину как дал, сука. Бля, это, пи это пизда. Это пизда. ТМ. Почему такой непроизносимый ник, блядь? Нахуя это делать? там еще есть? В бункере? Еще бункере. Подбирай, подбирай, подбирай гранат. Ну, ах, хорошо подбирал, да? Брал, чувак. Коля, ты жесткий парень. Э, слева смотри. Смотрю слева. Есть. Скай. Ой, sorry, Скай. Sorry, sorry, sorry. Это по инфе Олега я просто смотрел слева. Я его и ну, Sorry, sorry, sorry, sorry, да. Бедра. Идет, идет, идет, идет. Идет над вами прямо, блядь. Андрюха я? там. Андрюха, у тебя вот сейчас. А, это Олег. Хорошо, что я в Олега не попал. <gasps> Блядь, теперь я попал, сука, да что ж такое-то, ёб твою мать. Блять. Блять. Ханс. Ебать, Ханс, он по мне пробежался и отдыхал тут. Я ж пересрался. Фашисты! Видишь? Да, да. Тут у нас рашат очень жестко. У меня один голос включили. Ha ha. недобитые! Не отступать! Расстреляю на месте! Идешь? Там еще один. Спасибо. Добил. Прикольно, возможно. Я тебя достану, я, меня, меня... я обратно в уполз фрицы недобитые! Так. Зафигурантно. Э, Блин. М-м-м. Отлично. Топа, отлично. Ты точку берешь? Ты? Я беру точку, я на крышу. Я смотрю сверху на танк. Ах ты шалопа. <laughs> Кто там на крыше? Ты, ну, Сав, да? Ой, да, сейчас, подожди, я взорву танк, потому что мне строят. О. Было бы с чего, блядь, мне тебя взрывать, нахуй. Там их два было. Такой кадр был. Ух ты ж, блядь! Ну да, пока я это говно разворачиваю, ну понятно все. У меня, короче, опрокинул. Ты это видел? Нет, ну догадываюсь. Блять. Блин. Ой. Да, Я тебя сюда Спасибо. Есть! там кончает, блядь? Ой. Не ты один, Кассандрюх, не ты один. Давайте вас на горе, блядь, три человека. Че там? Отлично, кажется, наверное, только что был баштанг. А, пирата убили все-таки. Да вы что, тебя Нихуя себе, Скай, как ты его зарезал, блядь. Я принял. Тори фарсия. Блядь. Погоди, погоди, это я, я, я. Давай на штыках, на штыках, на штыках. Это ты, подожди, там сзади еще чувак, подожди, не стреляй. Там пират, не стреляй, пират, пират, не стреляй. Я прыгну. А, это пират, а, окей, хорошо, давай. Ну давай, давай, подходи, да, давай. <laughs> Красиво подлетел, кстати говоря. Ты подошел. Сейчас. Нет, нет, не надо, не надо, пощади. Пощади, не стреляй. Живи, а, Коленька, живи. Ну вот и все, я Живи, пошел. рыбка. Ну, выходи, ну. Не надо, не надо. Привет. <laughs> А, сука, я охотился за Колей, блядь. Коленька там <laughs> Сука. Стоять! <laughs> Сука! А? Ой, танкис. Я так и знал, что ты придешь, блядь. На самом деле я приехал. Ну, понятно, ну, да, я тебя знал, даже там стоял, но ты решил не, десантироваться. Ух ты, попал, отлично, попал, но не убил! Ну какого хера? Ну попал же! Я иду ну. с тобой, Олег, иди сюда. Окей. Я иду, блядь, я иду, блядь. Ну, ну, блядь! <laughs> Сука, ты меня... Я не успел подобрать патрон, у меня только В груди и в руку ранил, блин. <laughs> Просто... А, Прикольно. Да, зачетно получилось. Ой, блядь. Блядь, ну кто-нибудь что на нашей команде вообще будет делать, нет? Машинка на мос... Ой, блядь. Блядь, бомба. Пацы у нас просто охуетительный. Он просто сидит на пне и смотрит, сука, вниз, блядь, с пня. Блять, спня, он сидит и, сука, смотрит вниз, блять. Просто бесполезно. Совсем близко, как дерево было. Я... О, Красавчик, Диман. Вот этот пад, пулеметчик, помнишь, который нас всех выбивал? Я просто точки не попадал. Я уже четыре раза подряд. что? Говорю, на самом деле наши любимые женщины это очень злые создания, которые... Э, иди, иди встречай свои злые создания, да. Дима. Бля. Бля, да, я видел, Андрей. Что случилось-то, я не понял. Прямо Олег, блядь. Олег, Сейчас, блядь. Олег, блядь. Тебе Йока говорит Олег, блядь. Ты пиши, что я не блядь. Блядь. Дави, фрицев! Рект. Именно. Как Я слышу. ой ой О, как же наши подбило. Близко. Ну Около ну этой спецы. Бардбиру, как я подстрелил. Ничего себе, он тут пробегал, блядь, от бедра. Меня сейчас забанят, блядь. <laughs> Сука, опять поляк. Да ёб твою мать. Бежит налево. На машине долежишь? Он заебал. Ебать! Ты этого не ожидал. Бля, она в канату туда кинулся из машины, как и знал. Ну, поляцкий уебок, блядь. Фашисты проклятые! Есть! Сейчас сказав... Блядь, поляк, наш... сука, я теперь знаю, где этот поляк. Е, дай инфу. А, помнишь, где он тебя снимал с этого, с, когда ты на машине лежал? Э, а, а, там сбоку вы, выход. На бревнах? Не выбегает. Да, да, за бревнами там дальше идет стенка, и он за стенкой, короче. Блять, все так хорошо слушали через кого Блять, я ж Куда покрутил, я ж покрутил. что заебись. Ну, хорошо так? Раз, раз, раз, раз, раз. Нормально. самолет. Ха. Не на... Осторожней, сад. <laughs> Все нормально такой, я старался. А, нет. <laughs> Ты что, ребят, как тихо? А так, не дыши. Э, на правую сторону присядь, чтобы без... По-моему, брехно. <laughs> Ну чё, Скай, как это? Что сейчас заберу вылезать? Как жизнь твоя? Ты сам смотри. нравится. Да не грусти, а, пускай. А, а, а как а, вылезти? А, как, а как вылезти-то? На мое место сеть на водителя. А, Анатолий. Слушай, вообще отлично. Припарковались, нормально. Так все было запланировано. Так ты наверху лежишь, да? Да. на крышу уже да, кто-то лежит, блядь. Я, наш, я, наш, я, наш. Осторожник, кто на машине? <laughs> Андрюш, ты чуть пизда не получил до этого, да? знаешь? Да. Блять, Юка, ну ты, ты что ты? А Юка, кстати, хуево припарковался. Как мы припарковались, только на машине, и он такой вылезает передо мной и чисто в воду. Маршрутка едет по мосту. Сейчас будет заезжать. А, это снайпер. Ну, господи, упаси, Серж. Ты дал? Почему я... Автоматчика снял! Нет, не... Ага, не задавил! Почему я снять-то его не могу? Что за бред? Ну, господи, вы не Серж. Ты дал? Почему я попасть... Автоматчика снял! Нет, не... Ага, не задавил! О, хорошо. я снять его не могу? Блять, ящик с боеприпасами, спасибо. <laughs>